59 минут. Я, короче, включил запись. Мы благодарим всех за участие в акции «Свеча памяти» и поздравляем с 81-й годовщиной освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Желаем вам счастья, здоровья, и чтобы в небе звучал лишь праздничный салют. Ура, товарищ! смотри.